mi nombre es Ángela Valeria Dimate y trabajo en una escuela de idiomas de Barcelona que se llama BCN Soy de Colombia y bueno, ahora vivo en Barcelona hace más o menos cinco años. Bueno, antes de la, de la pandemia yo trabajaba de manera presencial en la escuela, dando clases de español normalmente a personas que estaban aquí como turistas en Barcelona, pero también en un proyecto en el que estoy ahora completamente, que es con una institución que se llama Sea, que es la Comisión Española de Acogida al Refugiado. Y pues antes la rutina era súper interesante, muy activa, muy guay, porque era presencialmente en la escuela completamente. Eh, había gran libertad ¿no? de interacción y luego con la pandemia, pues la situación cambió de un momento a otro en marzo del año pasado. Bueno, cuando en España dieron la orden de confinamiento, que fue como el 16 de marzo del año 2020, eh, tuvimos solamente un fin de semana para pasar completamente la escuela a modalidad online y la escuela no estaba preparada para eso. Y en realidad fue bastante intenso porque empezamos a trabajar prácticamente 12 o 13 horas cada día desde casa porque los profesores y profesoras empezamos a asumir responsabilidades también de institucionales, ¿no? De logística, de organización, porque la escuela estaba un poco en peligro, ¿no? Si nos quedamos sin estudiantes, pues la escuela cerraba. Fue, la verdad, bastante difícil trabajar desde casa. Fue muy estresante también. En ese momento vivía en un lugar muy pequeño con mi pareja y él también es profesor, así que no teníamos espacio para intercalar las clases y era muy complicado. Y al mismo tiempo eh, estábamos demasiado, demasiadas horas frente al ordenador sentados y me empezó a doler la espalda, tenía al tiempo que preparar clases, como asumir estas responsabilidades institucionales que no me correspondían a mí antes. Entonces, la verdad me costó bastante, además, eh, digamos que la labor de enseñar un idioma también es, o la siento yo así, es mucho más nutritiva cuando estamos mirándonos a los ojos, la expresión corporal, En relación a, la cuestión económica, seguí ganando lo mismo, la misma cantidad, pero sí es verdad que trabajaba mucho más que antes. Sin embargo, eso no se reconoció económicamente, digamos. Em, y al mismo tiempo también es verdad que al pasar tan repentinamente a una modalidad online, pues tuvimos el grupo de profesores que aprender un montón de cosas a toda velocidad. Sí había también un temor por parte de algunos profes de perder el trabajo porque había menos estudiantes, entonces em, había mucha tensión ¿no? en general. Yo creo que para, para, mejorar las condiciones laborales, al menos de las personas que trabajamos como profesores o profesoras, Em, debería haber un incremento del salario o un reconocimiento de alguna manera por todo el esfuerzo que se está haciendo, también no solamente esfuerzo físico, sino también emocional. Entonces pienso que debería haber alguna retribución, puede ser económica o incluso con las vacaciones y también más flexibilidad horaria, porque el horario, pues en mi caso en particular que trabajo con SEAR, cambia muchísimo y no depende de mí, ¿no? Entonces yo me tengo que acomodar todo el tiempo a lo que, a lo que disponga la institución